state facendo? Secondo me la Murgia è una, una terra molto, molto, ricca, tutto dipende un po' da, da come la, la, si vive, dal dialogo che si stabilisce con, con, con la Murgia. È vita, cioè la, la pietra è un qualcosa vivente, non sembra che è una causa morta, si muove. E ogni volta che, che, vengo qua è come se tu vai nel dark side del puro, cioè in una zona vietata quasi a tutti, del pool che riesco a vedere, cioè riescono a vedere un po'. Bello, a me questa cosa qua mi affascina molto. La Murgia come territorio si è formato come roccia tra i 130 e i 65 milioni di anni fa, quando qui c'era un mare. Cosa è cambiato da, da 3.000 anni fa a oggi? il tessuto dei nostri abiti, ma la sostanza del mare, la sostanza della terra, la sostanza della pietra è sempre quella. Ovviamente tutto questo eh, richiedeva del tempo perché il lavoro manuale, cioè proprio lì trovi l'anima della gente che ci ha lavorato, che ha lavorato le pietre. Loro erano, era il mondo dei pastori, ma noi non siamo più dei pastori. Poi l'uomo a un certo punto ha messo l'acceleratore è iniziato a correre, a correre verso un mondo astratto. Poi ti stai girando? Certo.